A avut loc conferința Let's Break the Ice, partea unui proiect internațional pe tema imigranților și emigranților, ce a inclus problemele acestora de a se integra din punct de vedere profesional, cultural și social. Proiectul a avut loc cu sprijinul Uniunii Europene și Universității de Vest. Aceasta este cea de-a treia întâlnire ce a avut loc pe meleaguri românești în Timișoara, urmând a se finaliza în Turcia anul viitor. Noi considerăm că întâlnirea de astăzi a avut un deosebit succes, în primul și în primul rând pentru că se adresează timișorenilor. Suntem coordonatorii uh, pe partea de um, um, sud-est în Europa, Universitatea de Vest din Timișoara a încercat să um, mediatizeze uh, problema imigrației, migrației și a refugiaților în uh, zona de vest a țării, dar nu numai. Ce rezultate pozitive credeți că va avea um, acest proiect? În primul și în primul rând, credem că pe uh, linie de politică vom încerca să elaborăm recomandări care să se adreseze autorităților locale, având un sprijin foarte puternic în partenerii noștri din Suedia, Austria și respectiv Turcia, care au experiență în acest domeniu. La conferință au participat invitați din Republica Moldova, Suedia, Turcia și Arabia Saudită. Au fost discutate probleme privind integrarea acestora în comunitatea română, urme slabe de discriminare și probleme cu oficialitățile primăriei din Timișoara. Proiectul Let's Project ICE este un proiect de tipul Grundvik al comunității europene și participă patru țări, Austria, România, Turcia și Suedia, este un proiect de cooperare, de schimb de experiență pe tema migrației în Europa. What can you tell us about the project that you're currently running? Uh, firstly, uh, I just want to say uh, this project, Let's Break the Ice project, is uh, supported by European Union. În primul rând, vreau să spun că acest proiect este realizat cu ajutorul Uniunii Europene. Eu sunt coordonator din Turcia, partenerii noștri sunt de această dată coordonatori din România. Sunt desigur și alte țări participante, cum ar fi Austria și Suedia. Acest proiect se întinde pe 2 ani și vom încerca să găsim soluții pentru imigranți. Întâlnirea de astăzi a fost una excelentă, programul mi s-a părut interesant. Ceea ce mi-a plăcut cel mai mult a fost că am învățat despre problemele altor cetățeni de alte origini. Ca o concluzie, sunt optimistă că vor fi soluționate toate problemele abordate în această conferință. Deși sunt plătitori de taxe, au cetățenie română și aduc beneficii materiale substanțiale țării noastre, se pare că primăria Timișoarei nu reușește să aprobe construirea unui cimitir sau a unei moschee de origine musulmană în urbea noastră. O altă problemă ar fi integrarea școlii musulmane în sistemul românesc de învățământ. Dacă se vor rezolva sau nu vreodată aceste probleme, rămâne de văzut. Momentan, rolul acestor conferințe este de a scoate la suprafață piedici importante de care se lovesc cetățenii de alte origini, dar cu cetățenie română. Credeți că se vor uh, rezolva anumite probleme? Credeți că se va face auzit acest proiect? Um, da, da, cred. Um, pentru că sunt mulți oameni care au deschidere. Uh, atâta timp cât ai deschidere și nu privești cu ostilitate și nu privești cu respingere, cu certitudine acest proiect uh, va reuși să deschidă mai multe uși. Care sunt cele mai întâlnite probleme ale comunității dumneavoastră în această țară? Problema noastră că noi simțim că nu avem uh, drepturi egale, ca niște cetățeni uh, arabi care trăiesc în, de mulți ani în România uh, și care au cetățenie română, încă nu simțim că trăim chiar în țara noastră, cum ar trebui să trăim dacă sunt cetățeni români. Uh, Uh, eu, de exemplu, sunt uh, musulman. Comunitatea noastră de foarte mult timp, de 10 ani, discutam cu autoritățile uh, de a crea, de a face un cimitir pentru musulman și încă până la ora actuală nu s-a rezolvat. A doua problemă este cu uh, Uh, acceptarea noastră ca cetățean român în societatea românească. Deci noi, efectiv, noi ne-am integrat în societatea românească, dar încă societatea românească încă nu ne-a primit ca cetățean cu toate drepturile în, uh, în, în România. Conferințe din genul asta apropie legăturile, uh, ne îndemnă să muncim mai mult, să ne apropiem mai mult, să ne iubească poporul român cum suntem noi, să arătăm cine suntem cu adevărat, ce putem face și prin munca noastră și perseverență zic că ajungem la un compromis uh, frumos și uh, ne adaptăm mult mai bine și mult mai repede. Conferința ce a avut loc astăzi ca parte a proiectului Let's Break the Ice sau în varianta românească Să spargem gheața a fost un real succes, iar sala a devenit aproape neîncăpătoare pentru toți invitații ce au participat cu propuneri, idei și soluții a unor probleme ce ar trebui să ne intereseze pe noi, cetățenii anului 2011, a unei țări ce face parte din Uniunea Europeană.